γιατί μέσω της γνωσιακής ε, θεραπείας που κάνει έχει αναθεωρήσει πράγματα γενικότερα στη ζωή της, έχει μειώσει τα ποσοστά του άγχους.